жаштарды қолдап ақиқатшы аппаратын жалпы өзіміздің ош мунун башкы имаратында студенттик акыйкатчы аппаратынын он беш жылдык мааракесине карата түштүк региондордун жогорку окуу жайлары арасында өтүлүүчү жогорку окуу жайлардагы студенттик акыйкатчы уюмдарынын орду аттуу конференциясы болду конференцияга ош мунун ректору кудайберди кожобеков баштаган жамаат ош облусунун жана ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан баткен мамлекеттик университетинен жалал абад мамлекеттик университетинен ишеналы арабаев жусуп баласагын атындагы кыргыз улуттук университ университеттери жана мудагы акыйкатчы аппаратын мурда жетектеген төрагалар катышты бүгүн өзгөчө күн болуп турат э, себеби акыйкатчы аппараттын 15 жыл толгону бул кечээ гана пайда болгон уюм эмес экендигин көрсөтүп турат э, биз дагы убагында эки миң жылдары э, ушул акыйкатчы аппаратын жетектегенмин ал күндөрдү азыр эстеп бир студенттик жылдарга кайра кайрылып келдим десем болот бир топ ошол учурунда бир топ иш аракеттерди уюштуруп студенттерди агартуу жактан уюштуруу иштерин уюштуруп э, бир топ иш аракеттерди жүргүзгөнүн бир көз алдыман өткөрдүм кыргыз республикасынын ош облусу жана ош шаары боюнча акыйкатчысын түштүк региондорунун жогорку окуу жайларынан келген делегаттар ош мунун музейи санариптик технологиялары менен жакындан таанышты мындан сырткары жогорку окуу жайлар арасында дебат оюндар ар тараптуу талкуулар жана интеллектуалдык таймаштар өткөрүлдү түштүк региондогу баардык окуу жайлар менен студенттер студенттека аппарат уюмдары менен Э, келишимге түзүүгө барабыз деген э, максаттарыбыз бар э, бир эле биз бүгүнкү конференция менен жыйынтыктабай ушул жогорку окуу жайлар арасында дебат турнир оюнун жана акыл таймаш интеллектуалдык оюндарын дагы уюштурганбыз бүгүнкү күндө ушул он беш жылдык иш чарага өзүнүн мындай нугунда кызуу жүрүп жатат ош мамлекеттик университетинин акыйкатчы аппараты эки миң жетинчи жылы онунчу декабрда түзүлгөн ош мунун акыйкатчы аппараты университеттин тарбия департаментине жана кесиптик бирлик комитетинин структуралык бөлүмү болуп эсептелинет